言えない自分の居場所を探して歩き続ける胸の頃を高まり隠せないくらい強く響く君を明日信じて本気をきよ見てなんかいないで翼広げ 駆け上がれ心 Wake up いつの日も Always 際のぼる鈍いの熱い思い信じているな Stand up 駆け出せば No stop 止まらない夢見る世界目指し力の限り 運べる子少年が夢に立明日の理想地図それぞれが描いた異なる宝を波に流されてさまよう霧の中いつでも 道しるべ照らすのは扉開くその先でたどり着くのあなた別々の時間が重なり生り出す見えない場所見える場所全ては僕のため与えてくれたこと刻んでまた進む思い も変わらず同じ I'll go way back